Jorge! Mas antes, uma mensagem dos nossos patrocinadores. Não vamos embora! Hoje, no Pesadelo na Eu Costura. Não sei o que eu falei, não sei nem... watching Bird Up, the worst show on television. No pesaraz, pesaraz, pesaraz, na... Manda. Boa noite, senhoras e senhores. Agora todos vão se sentar e assistir ao show da sua mãe. And I'm sorry to be that guy. This is like the grammar police of guns but he's a fucking imbecile, you absolute buffoon. What you have there is not clips. The ah, <laughs> Nothing. Mr. B ah.